twongeye kubasuhuza bene data ngo ubuntu n'amahoro bibane namwe muri kano kanya tugiye kuganirira hamwe handitswe ngo aho tugiye kurebera hamwe mu itangiriro cumi na kabiri ariko turabanza dusoze igice cya cumi na kimwe aho tugiye kurebera hamwe imirongo iheruka kuva kwa makumyabiri na gatandatu kugeza kwa mirongo itatu na kabiri nyuma yaho nibwo turi bukomeze n'itangiriro cumi na kabiri ku murongo wa mbere kwizera byose ibyiringirwa kudashidikanya kandi nibyo biduhamiriza ibyo tureba kwa rukuri ntidushidikanye Yeah. ibyabaye kuri mose uwiteka abwira mose tambura inkoni yawe amazi atandukanye mose arabikora maze barambuka mu nzira nyabagendwa ingabo za farawo zo zirengerwa n'amazi icyo gihe mose yarizeye aramura inkoni ye barambuka ikomeye ku rugamba urwo ari rwo rwose kwizera kuratsinda nimutyo tubanze dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana ishobora byose abana bawe tuje imbere yawe tugushima kandi tuguhimbaza tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ukomeje kubana natwe none ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe turakuraretse ngo uzubane natwe mwaka wera atuyobore aba ari kudusobanurira ijambo wandikishije udufashe kumva no kumvira ibyanditswe byawe byera utubashe gusobanukirwa mu izina rya yesu amen ufite kwizera bamujugunyira intare imana yanga kuramya umwami bumva amategeko ako bamujyanira intare bakimuta mu rwobo intare zirasasa izindi zirorosa daniyeli agubwa neza ngo daniyeli yarizeye yanga kuramya ibigirwamana wizera intwaro ikomeye ku rugamba urwo ari rwo rwose kwizera kuratsinda itangira cumi na rimwe ku murongo makumyabiri na gatandatu kugeza mirongo itatu na kabiri havuga ibyo kuvuka kwa burahamu tera yamaze imyaka mirongo irindwi avutse abyara aburamu na nahori na harani uru nguru rubyaro rwa tera tera yabyaye aburamu na Nahori na Harani naho Harani we yabyaye Loti Harani apfiraho Tera se Ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y’abakarudaya Aburamu na Nahori bararongora umugore wa Aburamu yitwaga Sarayi umugore wa Nahori yitwaga Miruka umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Isika Sarayi yari ingumba ntiyari afite umwana Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we bava muri uriya bakarudaya barajyana bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka magana abiri n'itanu, Tera apfira i Harani. Naho mu itangiriro cumi na kabiri ku murongo wa mbere haragira hati uwiteka ategeka aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka aburahamu yari akwiye hagati y'abakora iby'ubupfumu n'ubupagani ndetse no mu rugo rwa se uwo imana yari yarazigamiye kumenya ibyayo bari baratwawe n'imico y'abari babakikije maze bakorera izindi mana bazirutisha yehova nyamara kwizera nyakuri ntikwagombaga kuzima imana yakomeje kurinda abasigaye kugira ngo bayikorere adamu, seti, henoki, metusela, nowa ndetse na shemu ko bakurikiranaga bari barateguriwe gukomeza ibyahishuwe bitangaje by'ubushake bwayo uko ibihe bihaye ibindi umuhungu wa tera yabaye umuragwa w'ibyo byizerwa byera yararekerwaga gusenga ibigirwamana ariko bikaba iby'ubusa indahemuka hagati y'abahemu aburahamu yirinze gutwarwa n'ubuhakanyi ahubwo akomeza gusenga imana ashikamye uwiteka aba bugufi bw'amutakambira bose amutakambira bikwiye ku mutima nk'uko tubibona muri zaburi ya ijana na mirongo ine na gatanu umurongo wa cumi n'umunani uwiteka amenyesheje aburahamu ubushake bwe kandi amuha ubwenge bwo kumenya amategeko ye n'agakiza kajyaga kuzurizwa muri Kristo nk'uko tubisoma mu wa mbere n'abahanuzi ya mirongo irindwi na karindwi Muri icyo gihe, gusenga ibigirwamana byakwiraga hose kandi byari bihanganye no kuramya Imana y'ukuri. Ariko Aburahamu ntiyigeze asenga ibishushanyo. Nubwo se yari nyamugirya n'ino hagati yo kuramya Imana by'ukuri no kuyiramya kw'ikinyoma, bifatanyije n'ubumenyi yari afite ku nyigisho z'ukuri n'ibinyoma, no gusenga ibigirwamana byari byomatanye, Aburahamu yirindiye kwitandukanya n'ubupfapfa. Ntiyari atewe isoni n'ukwizera kwe, kandi ntiyigeze agira umuhati mu guhisha ko yagize Imana ibyiringiro bye, yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Ni muri Youth Instructor ku kane Werurwe mu cya magana inani na mirongo icyenda na karindwi. Imana yatoranyije Aburahamu kugira ngo asoze ubushake bwayo. Aburahamu arayobowe kugira ngo ave mu gihugu gisenga ibigirwamana maze yitandukanye n'ubwoko bwe. Uwiteka yihishuriye Aburahamu mu busore bwe maze amuha gusobanukirwa ndetse amukura mu bupagani. Yamutoranyirije kuba icyitegererezo n'urugero rwo kwizera no gusenga k'ukuri ku bantu be bazaba bari ku isi. imico yarangwaga n'ubunyangamugayo, yari umunyamahoro, umunyabuntu, akunda kwakira abashyitsi. Yayoboranaga abantu be umutuzo, abubashye nk'igikomangoma gishoboye. Uburyo bahaga Imana kandi akayikunda, ukuyumvira kwatumaga asohoza ibyo ishaka. Ibyo byose byamubashishije kubaha abagaragu be n'abaturanyi be. Nk'uko tubisoma muri Mwuka w'Ubuhanuzi volume ya mbere paje mirongo icyenda na gatatu. urugero rwe rwiza, gukiranuka kwe byafatanyije no kwizera kwe, maze bituma abagaragu be n'abagize umuryango we abayobora mu kubaha, gukunda no kugandukira Imana ya Aburahamu. Uwiteka yatoranyije Aburahamu maze amusezeranya ko urubyaro rwe ruzahwana n'inyenyeri zo mu ijuru mu bwinshi. Biboneka mu mpano za Mwuka, volume ya gatatu, paje ya mirongo icyenda n'umunani. imana ituma kuri abahamiti va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka kugira ngo imana ibashe kubona ko ashyitse nk'ukwiriye gukomeza umugambi wayo aburahamu agomba kwitandukanya n'imigenzereze yo mu gihe cya mbere bene wabo ndetse n'inshuti ze bajyaga kubangamira ibyo uwiteka kumwigisha noneho ubwo aburahamu yari agize indi myumvire afitanye umushyikirano n'ijuru yagombaga kuguma mu banyamahanga imibereho ye yagombaga kuba yihariye itandukanye n'iy'ab'isi bose ntiyanashoboraga gusobanura ibye kugira ngo bagenzi be bamwumve iby'umwuka birondoreshwa ibya mwuka kandi ibikorwa bye n'impamvu yamutegekaga kubikora ntibyashoboraga kumvwa na bene wabo basengaga ibyirwamana biri mu wakwambaye n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi na karindwi kwizera niko kwatumye aburahamu yumvira imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa nuko agenda atazi yajya nk'uko nk'uko tubisoma mu baheburayo cumi na rimwe ku murongo wa munani kumvira kuzira gushidikanya aburahamu yagize ni kimwe mu bihamya bishimishije cyane byo kwizera dusanga muri bibiliya yose kuri we kwizera byari ukwemera ko amaze guhabwa ibyo yariringiye kuzabona kandi kukaba n'igihamya cy'uko ibyo atareba biriho yisunze isezerano ry'imana nta na kimwe kigaragara yishingikirijeho maze ava iwabo no muri bene wabo n'igihugu cy'amavuko agenda atazi aho imana imwerekeje tubibona mu bakwambiye n'abahanuzi paje mirongo irindwi na karindwi kwizera ko kwatumye umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe akaba nk'umushyitsi muri cyo akabana mu mahema na isaka na yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe nk'uko tubisoma mu mahebura ya cumi na rimwe ku murongo wa cyenda nticyari ikigeragezo cyoroheye aburahamu kandi ntibyanamusabaga ikintu gikomeye hari amasano akomeye cyane ashobora gutuma agundira igihugu cy'amavuko bene wabo ndetse n'urugo rwe ariko ntiyashidikanyije kumvira uwo muhamagaro ntiyashatse kubaza ibyerekeye igihugu cy'isezerano niba ubutaka bwaho burumbuka cyangwa niba haba ubuzima buzira umuze niba igihugu gifite ibyiza nyaburanga kandi kikaba kizatuma ashobora kurundanya ubutunzi imana yari ivuze kandi umugaragu wayo yagombaga kumvira kuri we ahantu heza hanesheje ku isi niho imana yamushakiraga kuba nk'uko tubisoma mu makurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi n'umunani Abantu benshi barageragezwa nk'uko Aburahamu yageragejwe, ntibumva ijwi ry'Imana ribabwira rivuye mu ijuru ako kanya. ariko ibahamagarira mu nyigisho z'ijambo ryayo no mu bitangaza ikora. Bashobora gusabwa kureka ibyajyaga kubahesha ubukire n'icyubahiro, gusiga imiryango yabo n'ibindi byari kubazanira inyungu, ndetse no gutandukana na bene wabo maze bakinjira ahasa n'inzira yo kwizinukwa, kugeragezwa no kwitanga. Imana yari ifite umurimo ishaka kubakoresha ariko imibereho yoroshye ndetse n'inshuti n'abavandimwe byashoboraga gutuma batabasha kuwukora. Yasabye Imana kumurinda kugira ngo hatagira umuntu wabyitambikamo, no kuyoborwa nayo bakumva ariyo batezeho amakiriro kandi bakishingikiriza kuri yo yonyine kugira ngo ibashe kubihishurira ubwayo. Ninde witeguye kwitaba guhamagara kw'Imana akazinukwa ibyo yari agamije gukora n'ibyo yari yarirundanyirijemo? ninde uzemera inyigisho nshya akinjira mu byo atarazi agakora umurimo w'imana amaramaje kandi afite umutima ukunze maze ku bwa kirisito akemera guhomba ibye uwemera gukora ibyo afite kwizera nko kwa burahamu kandi azasangira nawe cya cyubahiro giheranije kizahoraho iteka ryose biboneka mu baroma umunani cumi n'umunani nyamara imana yitegereza ya yindi yavuze kuri aburahamu iti ndamuzi yari izina koruneliyo maze imwoherereza ubutumwa buvuye mu ijuru nk'uko tubisoma byakozwe n'intumwa paja mirongo inani na karindwi imana izi buri muntu nk'uko ibyanditswe bivuga biti dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka nk'uko tubisoma muri Yesaya mirongo ine n'icyenda umurongo wa cumi na gatandatu abagaragu b'imana bakwiriye kubiba muri ubwo buryo igihe yahamagarirwaga kuba umubi by'imbuto y'ukuri, aburahamu yarategetswe ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nuko agenda atazi yajya ajya nk'uko tubisoma mu itangira cumi na kabiri ku murongo wa mbere no mu baheburayo cumi na rimwe ku murongo wa munani uko niko intumwa paul bwari gusengera mu rusengero rw'i Yerusalemu yagezweho n'ubutumwa buvuye ku mana bugira buti genda kuko nzagutuma kure mu banyamahanga tubisoma byakozwe n'umwa makumyabiri na kabiri ku murongo wa makumyabiri na rimwe Uko niko abahamagariwe kunga umwe na Kristo bakwiriye gusiga byose kugira ngo bamukurikire. Amashyirahamwe ya kera akwiriye gusenywa, imigambi y'iby'ubugingo igahagarikwa, n'ibyiringiro by'isi bigashyirwa hasi. Imbuto ikwiriye kwibwa mu mubabaro n'amarira no mu bwigunge binyuze mu kwitanga, nk'uko tubisoma mu migani ya Kristo paje ya mirongo itatu na gatandatu. Naho mu itangiriro cumi na kabiri ku murongo wa kabiri kugeza ku wa gatatu haragira hati nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzabe umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha aburahamu yahawe isezerano ry'igikundiro ku bantu bose muri icyo gihe kuko azakomokwaho n'urubyaro rutabarika ndetse no kuba ishyanga rikomeye nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzabe umugisha kuri ibyo hongerwaho ihame ry'agahebuzo ryo kuba umuragwa w'ibyo kwizerwa ko mu bamukomokaho ariho umucunguzi w'isi azava kandi muri wowe nimwo imiryango yo mu isi izaherwa umugisha ariko mbere y'uko aya masezerano asohozwa kwizera kwe kwagombaga kugeragezwa kuko hari icyo yasabaga gutanga nk'igitambo nk'uko tubisoma mu makurambere n'abanuzi paje ya mirongo irindwi na karindwi kirisita yabwiye abafarisayo ati aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye kandi awubonye aranezerwa nk'uko tubisoma muri yohana umunani mirongo itanu na gatandatu mbese ni gute aburahamu yamenye ukuza k'umucunguzi imana yamuhaye umucyo werekeranye n'ahazaza yitegereje igihe umukiza azabaje kuri iyi si ubumana bwe butwikiriwe n'ubumuntu binyuze mu kwizera yabonye umucunguzi w'isi aje ari imana yambaye umubiri yabonye inyoko muntu ikurwaho icyaha kiremereye maze gishyirwa ku mwishingizi wavuye mu ijuru nk'uko tubibona mu busobanuro bwa bibiri volume ya mbere ipaji y'igihumbi na mirongo icyenda na kabiri iyo biza kuba bidashobokera ibiremwa abantu kwitondera amategeko y'imana munsi y'isezerano rya burahamu buri wese muri twe yari kuzimira isezerano rya burahamu ni isezerano ry'ubuntu mwakijijwe n'ubuntu yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'imana nk'uko tubisoma muri yohana cyaho cya mbere ku murongo wa cumi n'umwe na cumi na kabiri mbese ni abana batumvira oya ni abumvira amategeko y'imana yose iyo biza kuba bidashoboka ko tuba abitondera amategeko mbese byaba ari ukubera iki imana yagize amategeko yayo igihamya cy'uko tuyikunda tubibona mu ibara cumi na gatandatu yasohotse mu cya magana inani mirongo icyenda na kabiri itangira cumi na kabiri ku murongo wa gatatu haragira hati kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimwe imiryango yose mu isi izaherwa umugisha hano uwiteka yari amuhaye isezerano ry'agahebuzo iri sezerano rihwanye n'iryo yongeye kumuha hanyuma rigira riti kandi mu rubyaro rwawe nimwo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye hari hatanzwe isezerano ry'umucunguzi. Icyo gihe Uwiteka yarahamije ko mu rubyaro rwa Aburahamu hazakomoka umukiza. Ni ukuri rero byasezeranijwe byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kirisito. Tubibona mu magalatiya gatatu cumi na gatandatu. Bityo rero uwemera kwiyegurira umukiza abikiwe ibyasezeranijwe kandi ari mu rubyaro rwa Aburahamu mu itangiro cumi na kabiri ku murongo wa kane haragira hati aburahamu aragenda nk'uko uwiteka yamutegetse ruti ajyana nawe ubwo yavaga i harani aburahamu yari amaze imyaka mirongo irindwi n'itanu avutse imana yahamagaye aburahamu bwa mbere igihe ari muri uriya bakarudaya maze bwo kumvira ajya i harani nubwo yari agiye kure kungana gutyo umuryango wa se waramuherekeje ariko nubwo wari ufite ibigirwamana ubifatanyije no gusenga imana y'ukuri aburahamu arahatura kugeza ubwo setera yapfuye ariko ijwi ry'imana rimutegeka kugenda akimuka aho igituro cya se kiri umuvandimwe we nahori n'abo mu nzu ye bakomeje kugundira ibyo mu ngo zabo n'ibigirwamana byabo uretse sara umugore w'aburahamu ruti umuhungu wa harani wari umaze igihe apfuye wenyine niwe wahisemo gufatanya n'uwo mukurambere imibereho y'umugenzi wahoraga wimuka ryari itsinda rinini risohotse muri Mesopotamiya nk'uko tubisoma mu makurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi n'umunani mu itangiro cumi na kabiri ku murongo wa gatanu kugeza kwa munani haragira hati aburamu ajyana sarayi umugore we na loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu barongeye iharani bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i kanani kanani ubwaho niho basohoye aburamu anyira muri icyo gihugu agera ahitwa ishekemu ahari igiti cyitwa umweroni cya more muri icyo gihe umunyakanani ari muri icyo gihugu uwiteka abonekera aburamu aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu yubakirayo igicaniro uwiteka mubonekeye avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba bw'i beteri abamba ihema rye beteri iri iruhande rw'iburengerazuba na ayi iri iruhande rw'iburasirazuba yubakirayo uwiteka igicaniro yambaza izina ry'uwiteka namwe muri abana b'abahanuzi kandi murabisezerano imana yasezeranye na ba sekuruza banyu ibwira aburahamu iti mu rubyaro rwawe n'imiryango yose mu isi izaherwa umugisha ni mwebwe imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura kugira ngo abahe umugisha abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye tubisoma byakozwe n'umwaka gatatu makumyabiri na gatanu na makumyabiri na gatandatu bene data bana b'umuryango wa burahamu namwe abubaha Imana kuri twe niho ijambo ry'ako gakiza ryatumwe kuko abatuye i Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa ku masabato yose nicyo cyatumye babusohoza rwamuciraga urubanza rwo gupfa tubisoma byakozwe n'umwe cumi na gatatu ku murongo wo makumyabiri na gatandatu na makumyabiri na karindwi ni cyo gituma uwiteka acunguye aburahamu avugira inzu ya yakobo ati noneho yakobo ntazakorwa n'isoni kandi mu maso he ntihazasuhererwa kandi we n'abana be nibabona ibyo nkorera muri bo bazeza izina ryanjye ni koko bazeza uwera wa yakobo kandi bazatinya imana ya isirayeli n'abayoba mu mitima yabo n'abayoba mu mitima nabo bazahinduka abajijuke n'abinuba bazemera kubwirizwa nk'uko tubisoma muri Yesaya makumyabiri n'icyenda ku murongo wa makumyabiri na kabiri kugeza makumyabiri na kane ababyeyi bagomba kwifata mu bundi buryo bwihariye nk'ibikoresho by'imana nka burahamu bigisha abana babo kugendera mu nzira z'uwiteka ariko bagomba gucukumbura mu byanditswe babyitondeye kugira ngo bamenye aho inzira z'uwiteka ziri z'ukuri kandi ngo bashobore kuyobora umuryango wose tuyusa mu gitabo cyitwa urugo rwa gikristo paje y'ijana na mirongo inani na kane inyigisho z'iyobokamana zifite agaciro kanini kuruta inyigisho za gipagani ibyo bisobanuye ko mugomba gusengana n'abana banyu mukabigisha uko bakwegera yesu kandi bamubwire ibyo bakeneye byose ibyo bisobanuye ko yesu mu buzima bwanyu ari byose kuri mwe kandi ko urukundo rwe rubatera kwihangana kuba abanyarukundo n'abanyempuhwe ariko mushikamye ku mabwiriza muha abana banyu nk'uko byari bimeze kuri aburahamu biboneka mu ibaruwa ya munani yasohotse mu cya magana inani mirongo icyenda na gatandatu dusoreje ahangaha handitswe ngo y'uyu munsi tugarukiye ku murongo wa munani ubutaha tuzakurikizaho umurongo wa cyenda turacyari ku gice cya cumi na kabiri cy'itangiriro uwiteka imana adushoboze kandi umwuka wera arusha kudusobanurira ijambo rye yabaye kuri yobu satani atera yobu aramagerageza ubutunzi buragenda abana barashira barwara bikomeye iya na bose iyiyakanya imana nayiyamushumusha icyo gihe yobu yarizeye yanabye kubana ntiyaramirwa kwizera intwaro ikomeye urugamba urwo rwose kwizera kuratsinda kwizera intwaro ikomeye urugamba urwo rwose kwizera kuratsinda kwizera intwaro ikomeye urugamba urwo rwose kwizera kuratsinda nimutyo dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana ishobora byose tugushimiye cyane ijambo ryawe umaze kuduhuguza udusobanurire ibyo wandikishije kandi kirutaho amagambo yawe akomeze kutubera urumuri atubere umucyo atubere umuyobozi mu byo dukora byose tubisabye twizeye mu izina rya yesu amen